Qatar is best known as the future host of the FIFA World Cup in 2022. It's a small Arab country rapidly changing as it transforms into a modern and exciting place whilst retaining core values and Islamic traditions. Qatar is committed to empowering people with a disability to play an active role in the nation. أنا اسمي محمد العلي عمري 27 سنة ساكن في الوكرة ومتدرب في قسم التدريب الوظيفي بمركز الشفلح أنا أحب أشجع فريقي برشلونة محمد ليش تحب هالجهاز؟ أنا أحب وايد هالجهاز لأنه طلعني من الصمت وساعدني كثير علشان اندمج مع عائلتي وفي المجتمع وأتحكم في التلفزيون والمكيف وأستخدم الإنترنت للتواصل اليوم عنده الجواز ومستانس آه، يفضفض حق نفسه اي شيء يبي يقول لي ما شاء الله آه، اذا في خاطره حاجه يبي يطلع جوعان متضايق من شيء محمد ايش تبي؟ جوعان Many of Mohammed's needs are similar to those of any 24 year old, but some things are unique, a product of his language and culture. In Islam, a Muslim takes part in prayer five times a day. It is both an obligation and part of daily life. For Muhammad, full participation was difficult and whilst he could be excused, this was not his preference. محمد ليش تحب تصلي؟ علشان أنا مسلم يواحب التقرب من الله To support Muhammad, we developed symbols to represent each step of the prayer ritual. Without the shared cultural experience of Muhammad and his therapist, the symbol set would not have been achieved. شنو رايك في هالرمز اللي احنا حاطينه حق الصلاة؟ اوكي ولا مش اوكي؟ This experience of discussion, debate and design now informs the work of Tawasul, the first open license symbol for Arabic AAC users. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر إيش شعورك وأنت بتصلي مع أخوك ويستخدم جهاز الآي بي إس؟ أنا سعيد صراحة إني أشوف أخوي محمد يصلي بالجهاز مع إنه آه، مش مطلوب منه الصلاة يعني لكن يعني بعد أنا سعيد إني أشوفه هو يحاول إنه يصلي محمد الناس اللي عندهم الجهاز ويبون يحاولون انهم يصلون وما يقدرون فانت شنو تنصحهم؟ أنا أنصح كل مسلم أن يستخدم رموز تواصل حتى يقدر أن يوصل لمثلي